السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهدى مجموعة من الطلاب لشيخهم طائر الببغاء جراء إحسانه إليهم بتعليمهم بدأ هذا الطائر يقلد الشيخ في ذكره لله عز وجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله في كل يوم حتى كان يوم من الأيام كان القفص مفتوحا والشيخ ينظر فجاء قط فالتهم الببغاء دون أن يذكر الله تعالى بل بدأ يصرخ حتى انقطع صوته بكى الشيخ رحمه الله تعالى هذا المشهد فلما قيل له ما يبكيك على طائر فقال إني لا أبكي على الطائر لكن أبكي أنه كان يردد في حياته لا إله إلا الله فلما جاء سكرات الموت لم يستطع أن يقولها وأخشى أن يختم لي بخاتمة السوء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة قولوا آمين